Né? Tá é a Já foi, se vira. Tu vai começar lendo a receita, não. Depois fazer os cortes. Eu vou, eu vou fazer uma massa de pizza, então, hoje, né? Que eu não tive outra ideia pra fazer receita. Daí a gente vai usar duas xícaras e meia de farinha, é, três quartos de leite, um quarto de, um quarto de uma xícara de óleo, uma pitada de sal e só, eu acho. É, daí também tem fermento, né? Vai ser pacote inteiro. Tá, o que a gente vai começar a fazer primeiro? É, botar o leite primeiro, agora eu já tinha esquecido a receita. Botar o leite aos poucos. É, vai, já esqueci a receita de novo. A gente vai botar aos poucos a farinha. Não, não. Mistura todos os líquidos primeiro, fermento. Não, deixa eu botar os livros primeiro, né? Isso. Agora que foi tudo, deixa eu botar a farinha. Fermento, sal e mistura bem. Olha a receita, filho. Tá com o celular aberto de ver a receita. Já botar o pacote inteiro aqui. De fermento e o sal. pode misturar um pouco dentro do farfudo, depois vai, vai acrescentar a farinha. Depois aqui, resolver todas essas coisas, a gente vai botar a farinha aos poucos. Depois misturar de novo. Deixar misturar agora. misturar até não ficar mais nenhum líquido, só com a massa, né? Hoje a gente vai fazer com as mãos, né? O jeito, é, o jeito italiano. Tá Eu gosto de massa. Deve apertar e fazer massa e depois deixar descansar. Depois você vai usar o rolo para fazer a, a massa de pizza. Depois vai botar um pouco no forno, depois botar o molho de tomate e depois recheio. quiser já pode começar a usar as mãos, tá? Limpa a colher. Pra misturar bem. Pode fazer a mão pra apertar, né? Não tem outra coisa pra fazer aqui, né? Bem macio, na verdade. É bom de apertar aqui. Uma bola. Isso, tem que pegar. Isso. Ela não pode ficar quebradiça assim, ó. Tem que ir, vai apertando, apertando até ela virar uma massa. Se ela ficar quebradiça, tu não vai conseguir abrir depois. Empurra, desmancha, bola de novo. agora que, que eu já terminei de misturar a massa, assim, ainda tem um pouco aqui, né? Mas agora eu vou botar aqui pra misturar, vou continuar misturando, né? Aqui eu boto bem? Uhum. Pode tirar. Não, não precisa. Traz mais pertinho de ti, pra ficar mais fácil de apertar. argila que tu brincava na escola, mesma coisa. Vai misturando, empurrando, até ela ficar homogênea. Puxa, isso. Uhum. Tá, já tá pronta a massa. Não, não, pode tocar mais. Pode ser, não falta ainda. Não, não, pode. Porque já tá ali, né? Pode, do... pode, pode ir dobrando ela. Fecha de novo, vai, vai bastante. Ela tem que ficar bem, bem, bem, bem junto, bem unida. 16. É, vamos um pouquinho. Tá, tá maior a Vou botar mais recheio. que agora a massa tá pronta. Vai. Agora que eu terminei de amassar a massa, né? Agora pronto agora, eu vou botar aqui pra ir botar esse pano aqui por cima, que a gente vai deixar a massa descansar pra ela aquecer um pouco. E daí a gente volta daqui a 15 minutos. Você vai pausar? Vai. Só isso, vai. Acho, né? Tirou do descanso e vai abrir a massa. Gravar? agora que eu tirei a massa do descanso, a gente vai botar aqui e vai abrir ela. Tá. Abre com a mão primeiro. Abre bastante com a mão. Вы это как признайся. Agora eu vou pegar um garfo e fazer os furinhos aqui na massa, porque eu não sei, tá? Receita pra fazer. Pra arejar. Arejar. Isso. Pode ser mais longe o buraco do outro. Isso. Em toda a massa. na borda também? Ou não? não. Calma, calma. Vai. Quando terminar de fazer isso, eu vou, eu vou levar no forno. Tá bom, tá bom. Ainda tem lugar que tá assim. Não, não, mas não precisa ser 100%, meu amor. Tá bom, tá ótimo. Tá bom, cara. <laughs> Não, é sério, é que se tu fazer furo demais aí desanda. Ah. Eu boto no forno. Isso. Deixa dentro pra ela dar uma pré-cozida. Não vou deixar aqui dentro pra dar uma pré-cozida. Tá ligado já? Uhum. Tá valendo. Já tá gravando? Uhum. Agora eu vou tirar. Vou tirar a massa da pizza aqui já deu a pré-aquecida e vou botar o né? Lembra do esfregão. Esqueci já. Tem que queimar. Isso. Traz pra cá. Isso, isso Não tem problema. Pode trazer assim. É bem levinho pode virar? Isso. Fecha lá. Agora eu vou pegar uma colher e agora eu vou botar cheio. Pra cabeça. Se um monte, depois o queijo e depois o queijo. Como é que a gente faz o cheio? Bem simples, bota um pouco de molho aqui. Um pouquinho. Um pouco, né? Tá bom. E espalha a bunda do colher. Tem que espalhar por toda a pizza. Pode botar mais. Pronto, agora eu vou, vou tirar a colher que a gente não vai mais usar. Vai botar queijo tudo, porque tem bastante queijo aqui. mais fina ainda, esticando ela. Eu gosto. Tá bom, tá bom, tá bom. Capricha no que, gente? Agora que eu botei o queijo, vou botar pepperoni, que é, né, por isso que vocês chamam de pepperoni, né? Vou botar por cima. Isso aqui, se não tivesse pré-requentado, que a gente já tinha feito, que deixar mais tempo no forno. Agora eu só vou deixando mais pouco até o queijo derreter. eu acho que vai botar no forno. Quer dar uma espalhadinha mais? Ó. Eu acho que vou botar no forno e deixar, não sei. 10 minutos. minutos. Até 10 minutos. Até, mas... até derreter o queijo. É, até derreter o queijo. Pronto. Cadê o cortador de pizza? Não tem cortador de pizza. É, agora eu vou pegar a pizza, que já tá pronta já para tá de já, já pronto, né? Já secou, né? Vamos ver qual é que ficou. Tipo assim. É. Nada mal a primeira vez, né?